E, ikiwa simu yako inapoteza chaji haraka bila sababu yoyote ya msingi na unajiuliza pengine kwa nini simu yangu inapoteza chaji haraka na namna gani ya kutatua tatizo hilo, basi nakuhakikishia kupitia video hii na, na mahali hapa ulipo ni mahala sahihi. Awa, kupitia tutorial hii nitakuonyesha sababu kuu zinazopelekea eh, betri ya simu yako iendelee kupoteza chaji kwa haraka na pia nitakufundisha ama nitakuonyesha namna ya kumaliza tatizo hilo mara moja. Okay, bila kupoteza muda wako na tuangalie sababu kuu nane eh, ambazo zinasababisha changamoto hiyo kwenye simu yako, na pia tutaangalia pamoja na namna au njia za kutatua changamoto hiyo. Changamoto ya kwanza, moja kwa moja, bila kupoteza muda wako e, changamoto ya, e, ya kwanza kabisa ni application software e, zinazofanya kazi kwenye simu yako kwa siri pasipo wewe kujua, namaanisha background applications. Sasa E, ili kuweza kuziona hizi applications na namna ya kushughulika nazo, twende moja kwa moja kwenye settings. Sawa? Twende kwenye kwenye settings, sawa? E, tuangalie namna ya kushughulika na na changamoto hiyo. Sasa settings tunaipata wapi sasa? Settings tunaipata wapi? Tunamwenda moja kwa moja kwenye nini? Kwenye eh, kwenye kwenye settings zetu tunatafuta settings settings s s s, s iko pale Now setting iko wapi? E, setting yetu ni hii hapo, tunaifungua settings. Okay, tunaenda moja kwa moja kwenye apps, apps and notifications. Apps and notifications, ukiangalia kwenye orodha yetu iko wapi? Hiyo hapo, apps and notifications. Eh, apps and notifications tunaifungua na hapa tunaenda moja kwa moja kwenye applications. Sawa, ni vitu gani tunaenda kuangalia hapa? Tunaenda kushughulika na mambo makuu matatu. Kuna, kuna tunaenda kushughulika na applications ambazo zinatumia data pasipo pa, pa, e, background application zinatumia data ambazo zinapelekea simu yako kufanya kazi kwenye background pasipo kujua e, kufanya updates, kwa mfano kutumia kutuma notifications. Hizo hizo activities zote zinatumia data sana kwenye simu sawa. Eh, zinatumia sorry, zinatumia data na hivyo kupelekea simu kutumia umeme mwingi sana. Kwa hiyo tunaenda kufanya nini sasa hivi? Tunaenda kufanya haya mambo ma, ma, matatu pia. Tunaenda kuzima kama application si muhimu, tunaizima kama application I mean, kama ni muhimu tunaizima ili isiendelee kutumia data. Kama ni si muhimu, tunaweza tukaninstall tukaitoa kama huitumii kabisa, na pia tunaweza tukazima notification kwa kila application. Sasa tuangalie haraka haraka, tukiangalia hapa tuna applications ambazo ziko tatu, ziko juu. Hizi ni tatu ndizo ambazo kimsingi zina matumizi makubwa ya, sim, ya, system, ya data zetu. Kuna hiyo, kuna hii, kuna hii, kuna hii. Wewe utaangalia vile unavyofaa, lakini sio hizo peke yake. Ukifungua kwenye C, C85 mu hapa, ukifungua hapa zinaonekana zote applications. Sawa, iko inafungua application background applications. Maana Maanake unaziona hizi zote hizi ziko, sio kwamba zimezima, ziko on, ingawa wewe uzione kwenye screen yako. Kwa hiyo unaweza kufanya mambo mangapi? Matatu. Unaweza ukafanya ukazima, uka uninstall. Sasa how do you uninstall? Tunaenda moja kwa moja na kuifungua. Let's say tunachukua application ya kwanza hii hapo, tunaifungua hii hapo, tunafanya tuna open Acrobat Reader. Eh, hiyo unfortunately hii haiwezi kuturuhusu ku ku uninstall I mean inaruhusu uninstall but hairuhusu kuzima kuizima. Hii ni, ni system operation. Kwa hapa tungeweza ku stop tukaizima, lakini hapa tunaweza tukibonyeza hapa tuna uninstall tunaiondoa kabisa kwenye system. Lakini pia hapa kama inatumia inatumia notification tunazima notifications. Ukifungua hapo kwa mfano unaona button ya notifications hii hapa. Unaweza ukaizima ama ukawasha. Ukizima, ukiwasha maana yake inatuma notification na matumizi makubwa ya battery. Hapo tumeizima. Unatoka hapo unaenda kwenye nyingine, rudi back. Eh, unaweza ukasema let's say naenda kwenye battery sound. Battery sound iko wapi? Hii hapa battery sound. Hiyo ni application nyingine. Wewe unachagua wewe unaiona inafaa. Unaweza kufanya mambo haya matatu. Unaweza uka uninstall hapa ama uka force stop kama inawezekana. Pia unaweza ukaenda kufanya ni kuzima notification. Chukue mfano, nikibonyeza notifications ziko on, nikizima Unaona kuna vitu vinapungua. Kwa hiyo utafanya hivyo kwa application zote ambazo ziko hapo ambazo zinatumia simu yako. Zima zote na nakuhakikishia utakuwa shuhuda, utakuwa shuhuda utaniambia. Ama utachukua na muda, chukua time, andika kwenye notification utoe ushuhuda namna ambavyo imesaidia kusolve matatizo kwenye simu yako, kupunguza matumizi ya betri na hakikisha betri, matumizi ya betri yatapungua, betri itakaa kwa muda mrefu zaidi. Okay, tukiwa tunaendelea kuangalia sababu za zinazopelekea simu ipoteze chaji E, kwa nini simu yako ipoteze charge haraka na njia nane za kutumia kutatua tatizo hilo. Tunaenda kwenye sababu ya pili. Sababu ya pili ni mwanga wa screen yako. Brightness namaanisha hapo brightness. Na hii ni app setup ukiset unachotaka kufanya ni kuondoa katika auto brightness. Ama kwa simu zingine imeandikwa na unakutana na neno adaptive brightness. Unaweka kwenye manual brightness maana wewe uweze kuset mwanga wewe mwenyewe na kupunguza. Okay? E, tunaenda kwenye settings kutafuta brightness setup, settings, settings, settings. Tunafungua settings then tunaenda kwenye kwenye nini, kwenye display display pale tunafungua display. Tukishafungua display, tunaenda kwenye, kwa mujibu wa simu naitumia mimi, naenda kwenye adaptive brightness pale. Nikifungua adaptive brightness, unaona ukiangalia vizuri ya kwangu imeshawashwa, ni auto. Kwa hiyo ninachoenda nafanya ni zima. Kwa hiyo kama ni auto brightness inaenda kazime. Kwa nini tunaizima hii? Kwa sababu ikiwa kwenye setup hii usually inatumia maximum capacity ni ya battery. Inakuwa na inatumia mwanga. Kama nikisema ya kuongeza mwanga inaongeza kweli. Kwa hiyo unachoweza kufanya wewe una, unaenda kuacha ni e, brightness unaifanya manually wewe. Usiruhusu ifanye automatically. Wapi? Unaona kwenye button ya brightness level unaingia mule then unaichezesha una baa yako, unaongeza na kupunguza. Sawa, hiyo ndo namna ambavyo unaweza kubadilisha brightness. Kitu kingine hapo hapo unatakiwa eh, unatakiwa E, eh, nani upunguze screen time out, muda ambao screen yako imebaki inawaka, unabidi upunguze, ubakishe sekunde 30, isikae muda mrefu ikiwa on. Kama kawaida, tunaenda kwenye settings, then unaenda kwenye display, kwenye display eh, kwa mimi unaona hapa kuna eneo limeandikwa sleep. Sleep, muda ambao simu inalala. Eh, kuna nyingine na muda mrefu. Kwa mimi good enough set kwenye sekunde ngapi? 30. Sasa kuna mtu mwingine anaweza kukuta ni sekunde dakika 30. Kwa hiyo unachopacho kwenda kufanya ni kwenda kuzima kurudisha kwenye sekunde ngapi? 30. Isikae on muda mrefu. Kwa kufanya hayo utakuwa umedili na changamoto ya pili. Tatizo la tatu ambalo linaweza likapelekea simu yako kupoteza chaji ni kitendo cha kuacha bluetooth na wifi zikiwa on. Unapoacha bluetooth na wifi on muda mwingi eh, unapokuwa umechat kwa wakati mwingine simu umeweka chini ufuatilii, ni kwamba simu yako always itakuwa busy kutafuta connection kama ni wifi itakuwa inatafuta internet connection na device yote iliyo karibu. Sasa unakuta hakuna device iliyo on, kwa hiyo comp simu inakuwa busy. Kama ni bluetooth simu inakuwa busy inatafuta bluetooth connection na kupelekea simu yako kupunguka eh, ku, <clears throat> kuishiwa betri. Kunaloweza kufanya ni kuhakikisha always hivyo vitu unavizima wewe hau e, unavuta una, una skrini yako chini pale mm -hmm. nikuonyeshe unavuta nini kuna hili eneo hapa juu hapa unaenda kule juu right ukishaenda kule juu unachoweza kufanya ni kuvuta screen yako chini na scroll unaivuta chini then unaona hizo button ya wifi kama ilikuwa on kama kwa, kama ni iko on hapa inavyoonekana ama hapa bluetooth iko on unachoweza kufanya ni kuvi ni kuzima wifi zima na bluetooth simple as that kwa hiyo itaifanya simu yako iwe relaxed, isiwe busy ina search connection ambayo itapelekea kutumia betri yako na kumaliza. Okay, tukiwa tunaendelea ku, kuangalia e, <clears throat> sababu ambazo kwa nini simu yako ipoteze chaji haraka na njia nane za kutumia kutatua tatizo hilo. Sasa tukaangalie na sababu namba nne. Sababu ya namba nne ambayo inaweza kusababisha simu yako itumie betri ichoke, betri itumike sana na simu izimike kwa maraka ni matumizi ya location service, namaanisha Google location service. Smartphone zote ambazo ni Android ama ni smart, uh, ama ni ama ni iPhone zinakuwa na eh, location detection mechanism eh, ambapo inawezesha simu kutambua ilipo na kuweza kutafuta location yoyote. Inashauriwa hiki kitu kiwe kimezimwa, kitumike pale tu kinapohitajika. Mathalan, unataka kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, uitambui, uwashe, uitumie na ukimaliza uzime, ili kureserve matumizi ya battery. Now tunaizimaje? Tunaenda kwenye settings, settings, settings, settings oh, PQRS hapo setting, tunaenda kwenye settings. Naenda haraka haraka ili nisikupotezee muda wako. Settings ni hii hapa, kwa hiyo tunaifungua tunaenda wapi? Tunaenda chini chini chini. Eh, kuna kitu kinaitwa security and location. Iko wapi security and location? Ile pale. naifungua security and location. Tukishafungua security and location tunaingia ndani. Eh, ukienda hapa chini kuna kuna hiki kitu hapa kipo hapa. Kinaandikwa nini? Location. Ukiangalia ya kwangu iko on. Kwa hiyo kumbe hata na simu yangu ilikuwa iko busy. hii location inapelekea simu itumie data na data inapeleka matumizi ya, ya battery. Ukifungua unaona it is on location iko on sasa sijui ya kwako iko in situation gani unapashwa uizime hapa ili kusave matumizi ya battery kwa hiyo naizima right na kwa kufanya hivyo pia umeongeza ume, ume, matumizi ma, yani kudumu kwa matumizi ya battery yako okay, sababu ya tano ambayo inapelekea inambano hata pengine kwenye simu yako sasa hivi inasababisha uwe na matumizi makubwa ya battery na battery sikae muda mrefu ni kutumia au matumizi ya apps nyingi kwa mara moja au kwa wakati mmoja. Unakuta simu yako unafanya vitu vingi wakati mmoja, uko na YouTube, una WhatsApp, huku na Snapchat, huku na eh, una TikTok at the same time. Kwa kufanya hivi inapelekea matumizi makubwa ya battery. Kuna apps zenye matumizi makubwa ya, ya umeme au battery, mfano YouTube, Netflix, Amazon na kadhalika. Sawa? na especially streaming applications inapeleka matumizi makubwa. Kwa hiyo unachoweza kufanya ni kufunga apps eh, ambazo usizozitumia ubaki na ile ambayo unaitumia. Kingine unaweza kwa uninstall ambazo hazitumiki ama zima notifications. Tunafanyaje kufunga apps? Eh, kifunga apps hapa chini ukiangalia vizuri hapa chini kabisa kuna ile eneo hapa chini. Eh, kuna hii button unafungua unaangalia apps ziko kwenye background unaenda unazifunga. Sawa? Unafanyaje? Unazifunga. Right? Unazifunga hizo apps zisiendelee kutumia betri yako. Kitu kingine una uninstall application ambazo zitumii. Kwa habari ya ku uninstall imeshakuonyesha eh, unaenda unatafuta application ambayo unataka una uninstall unaitoa. Zima notifications. Natumaini unakumbuka nilikuonyesha jinsi ya kuzima notification. Sawa? Eh, kwa kufanya hivyo utakuwa ni shuhuda, utashuhudia mwenyewe kwamba itaongeza matumizi, itaongeza betri kudumu katika matumizi kwa muda mrefu. <clears throat> sababu nyingine, hii ni sababu ya ya sita, natumaini tuko pamoja. Sababu ya sita ambayo inaweza kapelekea simu kuwa na matumizi makubwa ya betri na pelekea na betri kutokudumu na simu kuzimika ni notifications nyingi. Nikisema notifications nyingi, unakuta simu inakuwa na notification nyingi, simu muda wote ina ina, ina, ina, ina blink muda wote, unakuta simu ina vibrate all the time. Kuna simu inatoa milio ya, ya notifications. Sawa, notification inafanya hayo mambo matatu: kublink, kuvibrate, kutoa milio. Hivi vitu vyote viwili eh, vinatumia energy. Energy ni battery, inapelekea simu yako eh, betri yako kutokudumu kwa muda mrefu, inaongeza matumizi ya betri yako. Kwa hiyo unachoweza kufanya ni kuzima notifications. Unazimaje? Nilishakuonyesha, unafungua settings, right? Unaenda kwenye kwenye apps and notifications, unafungua na apps and notifications, unaingia kule ndani, unatafuta sawa unaweza ukafungua hii button ya notifications ukaachana na kuzunguka sana, ukafungua hapa notifications hapa, then ukaingia mwe notifications. Sawa, ukiangalia juu kuna all notification 85 applications installed. Sawa, wapi? Sorry, eh, 85 applications installed ni, ni, ni wapi? Ukiangalia vizuri hapa juu, unafungua mule ndani Ukishafungua mule ndani unaona application zote ambazo ziko za notification, ukaona unapitia moja moja, unaizima eh, kulingana na wewe ambavyo mahitaji yako sawa. So, kama ni Chrome unafungua right, unaenda kwenye notification good enough. Notification za Chrome ziko off, zishazima. Kwa hiyo unazima zote, unazima zote, itakusaidia na kuhakikishia, itakusaidia kuongeza betri kudumu katika matumizi kwenye simu yako. Okay, tunaendelea kuangalia <clears throat> tunaendelea na tutorial yetu na tunaangalia Sababu ambazo sababu kwa nini simu yako ipoteze chaji haraka na njia nane za kutumia kutatua tatizo hilo. Tunaenda kuangalia sababu namba saba. Sababu namba saba ambayo pengine nawe kwenye simu yako inaweza ikawa ni sababisho ni betri iliyozeeka. Sawa? Ifahamike kwamba baada ya miaka miwili hadi mitatu betri ya simu kwa kawaida inapoteza uwezo wa kufanya kazi ikilinganishwa na ilivyo ilivyokuwa hapo awali. Sawa? na hii ni kutegemeana na model ya simu pia, inategemea pia na model ya simu. Sasa unawezaje kucheki status ya betri yako? Of course tunaenda kwenye settings kama kawaida, scroll down kwenye settings eh, unatafuta settings ilipo eh, settings iko wapi? Nimebonyeza kwenye S pale, settings imefunguka, then ukishafungua settings unaingia kwenye battery. Battery, battery, battery iko wapi? Battery eh, kwa wewe unaweza ikawa ni battery, lakini kwangu mimi ni battery lab nafungua kwenye betri. Huu unaweza kupata taarifa zipi? Inaweza kakuambia kiwango cha, cha betri yako. Mfano mimi inaniambia e, eh, betri yangu ni asilimia ishirini na moja na inaweza ka last at least kufikia saa nne kamili usiku. Hapa unapata taarifa nyingi za betri yako eh, namaanisha hapa hapa kuna taarifa za kutosha kuhusu simu yako, sawa na, na pengine ni rahisi kuwe eh, utapitia hapo, lakini ukiingia na kwenye betri hapo, unaweza kuna mambo mengi, unaweza ukaangalia betri usage eh, inakuwa inanionyesha inakuonyesha hadi na applications zinazotumia battery. Kwa hiyo wewe utachukua action accordingly. IOX inatumia asilimia 36 battery, Instagram asilimia eh, 18 ya battery. Kwa hiyo Instagram ni ya pili kwa matumizi kwenye simu. Unabidi ujue application gani ili uweze kubalance matumizi ya battery kwenye simu yako, sawa? Eh, okay, unaweza ukaingia ndani zaidi ukafanya <clears throat> eh, ukafanya settings mbalimbali, sawa? Eh, Kuna professional settings. Nikiingia huko ndani kuna professional settings. Ukiangalia vizuri inataja jina la battery, joto la battery. Sawa? Eh, kuna mode support 40. Nikienda kwenye advanced settings. Sawa? Inafanya ina setups mbalimbali. Kwa hiyo inabidi ukague battery yako. Sasa cha kuangalia hapa ambacho napenda kufahamu ni kwamba eh, unaweza una <clears throat> pengine ni, ni njia rahisi ya wewe kutambua kama betri unapaswa eh, ni kwamba umefika wakati sahihi wewe kubadilisha betri au kubadilisha simu, kubadilisha betri ya simu yako ni kwa kuangalia wewe mwenyewe, jitathmini. Ni mara ngapi unachaji betri kwa siku? Mara ngapi unachaji simu yako kwa siku? Je, katikati ya siku unachaji simu? Kama unachaji, unachaji simu mara kwa mara ndani ya siku, basi nakushauri badilisha betri yako mara moja, hiyo ime imechoka. Sababu ya nane na ya mwisho kwa betri, I mean, simu yako ipoteza chaji kwa haraka haraka, pengine na ya kwako ni joto kali. Kuna wakati hata wewe mwenyewe ni shuhuda, umewahi kushika simu yako kutania ya moto ya moto ya moto, sawa e, lakini je, ni utambue kwamba ni kawaida kukuta betri imekuwa na joto kali e, na, na, ya moto sana, hasa as, as, pale simu yako inapokuwa ina matumizi makubwa, sawa. Na kuhakikishia simu hiyo, hali inapelekea simu yako ifanyeje, ipoteze ipoteze chaji, ni kwamba betri inapofikia nyuzi joto hii inapelekea betri ianze kupoteza chaji. Kama ulikuwa ujui, unatakiwa ujue hilo. Sawa? Eh, nitakuonyesha kidogo kwenye simu yangu hapa. Nikienda kwenye settings, nikiingia ndani kwenye battery, mimi ni battery lab nafungua. Sawa? Nikifungua kwenye professional settings, angalia simu yangu inaniambia ni nyuzi joto ngapi. Ukiangalia vizuri, ehe, nyuzi joto ngapi? 36. Wewe angalia yako kwako. Ukishaona inachemka hivyo, ujue badala ya betri kuconserve umeme kimsingi inatumia sana. Kwa hiyo unatakiwa ufanye, ufanye mambo yafuatayo. La kwanza, zima simu yako. Sawa? Unatakiwa uiache simu ifanyaje? Ipoe. Unafanya unafikishaje? Unaizima. Alafu pili, unaihifadhi kwenye sehemu eneo lisilo na joto. Sio unaenda kuweka simu jikoni kwenye joto. Sawa? Au karibu na hita. Weka mbaya kwenye sehemu ambayo ni cool, na maisha hata cool room Acha simu yako ipumzike kwa muda, then baada ya hapo washa uendelee kutumia. Sawa. Kwa kufuata hizo njia nane na kuhakikisha utakuwa ume, umejibu au umekabiliana na sababu na, na, na, na, na swala ambalo umekuwa ukijiuliza la kwamba kwa nini simu kwa nini simu eh, kwa nini <clears throat> eh, ile swali la kwamba kwa nini simu yako ipoteze chaji haraka na njia nane ambazo nimekuonyesha za kutumia kukabiliana na tatizo hilo. Sasa tumalizie video yetu kwa haraka haraka kwa kuangalia key tips. Tips nikimaanisha tips maana yake ni point tano ambazo zinaweza zikaiwezesha simu yako wewe wewe sasa hivi naizungumza na wewe ikadumu muda mrefu, battery ikadumu muda mrefu, yako ikadumu katika matumizi muda mrefu. Namaanisha tunasema miaka miwili hadi mitatu, hiyo ni standard. Kuna mtu anatumia miezi sita, battery simu ilishachoka kwa sababu ya kukiuka mambo fulani fulani. Sasa ili uweze kutumia miaka miwili hadi mitatu kama ambavyo ambayo inajulikana inawezekana kwa simu, fanya yafuatayo. Moja, nunua chaja original tafadhali, ndugu yangu, tumia chaja ambayo ni original. Usipende kutumia chaja za bei nafuu eh, za bei nafuu ni hatari kwa simu yako. Tumia chaja ambayo ni nini, original. Cha pili, usijaze simu full charge eh. Nikisema usijaze full charge, maana yake ichaje, lakini usifikishe full, na pia usitumie mpaka ishiwe chaji. Unatumia simu mpaka inazimika, yani mkononi mwako, ni hatari kwa, kwa maisha ya betri yako. hutaitumia betri kwa muda mrefu. Tatu, usitumie simu yako wakati unachaji. Kuna mtu anatumia simu iko kwenye chaji anaweka masikioni. Tumesikia kesi za watu kulipukiwa na simu. Usitumie. Pamoja na kwamba kuna hatari ya kulipukiwa, but ukitumia katika namna hiyo betri utaichosha, haitadumu muda mrefu. Nyingine, usihifadhi simu kwenye eneo lenye joto kali. Tumeona joto inavyoathiri chaji kwenye betri. Lakini ya mwisho kabisa, hakikisha una update apps au software kwenye simu yako mara kwa mara, sawa? Ukifanya hivyo utakuwa umeweza kukabiliana na hali ya kwa nini simu simu yako inapoteza au kwa nini simu hali ya kwa nini <clears throat> kwa nini simu simu yako ipoteze chaji haraka, na tumeangalia njia nane za kukabiliana na tatizo hilo. Asante na uendelea kutufollow ama kufuatilia video amba, zingine ambazo zinafuata kupitia channel yetu. Asante sana.